はいこんばんはオールスです、えー、前回の続きやっていきますそうそうちょっとこれと戦うのそれはとてつもなく嫌なんですけど どこ行けんすかね上かうん違うなクレーン、ライセッジュウッカム。 You've been shot. What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Rice betrayed us all. Yeah, I'm on my way up there, Kareem. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid mines on the two floors above us. Go through the second block as high as you can, and you 何こっちの塔はダメダメって言われてもこれどうえ嘘でしょ嘘でしょですよね <laughs> あれそんなジャッキー・チェイみたいな感じじゃないわけだえー、っと あれでもこっからリスタートするってことは合ってんじゃないのかでもあーって言ってたから違うもうちょもうちょっと助走つけてギリギリから飛んでみましょうかよっしゃうらうわ来たさよならさよならさよなら Drop kick. Oh. I liked you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of, let us call it, leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? Eh? 嘘でしょこれえこっからあっち ボマーじゃんさよなら飛べんのかこれちょっとバイラル <laughs> すげえ声出してるあよしよしよし助かった助かったちょっと待ってちょっと後ろに落ちないようにしないとねいるなそれよいしょ って何これ嘘だろおいここいやいやいや来てる来てるえちょちょちょちょこええここ違うよね何やってんだか <laughs> ここじゃないですねえー、っと落ち着けとりあえず落ち着け下に降りると ボマーさんあれ来てくれないの今回は。なんだ話が違うじゃないか。あれ、そんで、あ、こっちじゃないや。こっちですね。ちょっと、お前、来いよ。よいしょ。はいはいはいはい。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。 ほら早くほら早くあ弾切れたうわー銃の弾が切れた危ないボタン間違えた よいしょあーちょっと待ったはいはいはいはいはいはいはいはいねであこれ違うのちょっとなるべく戦わないで行くとなると結構大変ですよこれよいしょおいボマどこ行っちゃうの おろろろろろろろろろろよいしょでこれさこれさちょっと待ってくれパニック 合ってるっぽいけどな合ってるっぽいけどな違うのかなとりあえずもううらあれしまったミスったミスったミスったミスったミスったはいはいはいごめんなさい はいはいごめんなさいねはいすいませんよほらやっぱこいつらよいしょいやその押すのは卑怯でしょ綱渡り中にそれはちょっとやめていただきたいよいしょほらよいしょ ねはいここまでは OK で天井を登れる場所がないのでやっぱりこれが正しいルートのような気がしてますもううるさいうるさいちょお前このう だいぶでも上の階減らしたんじゃないですかこれでそんなことないかなまさかのよいしょはいほらなんとなくやべやべやべやべやべちょっと待った分かった分かったごめんなさい 分かったよでなに何ねね無理無理無理無理無理だよそれは無理ですっていやこれちょっときついなよいしょあ間違えた はいでマジかこんなもん高所恐怖症じゃなくても嫌ですよねよいしょあれボマーですかね今 前誰いやボマーだはいなんだこれなんで落ちちゃったの今 危ない危ないどうしたこれどうなってるあれなんか入ってきてはいけないところに入ってきちゃったような感じがしますけどはいで こっちかちょっと待ってそりゃないよここな分かった分かった落ち着いていこう落ち着いていこうそうそうそうでこっちねはい落ち着いていこう一歩一歩着実に そうそうそうそうそうでこっちなはいよかった次はなんかなんかゲロゲロ言ってるなんかゲロゲロ言ってる何がゲロゲロ言ってんだろう いやいやいやいやいやいやいやいやちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょこっちじゃないはいはいはいはいはいあまたあの石投げてやがるあいつ よしよしえちょっと待った何 ?OK あれこれど向こうかいや危ねえ何何ちょっと待って RPG ちょっと待って えどういうことだどっからなのこれもしかしてあよかったそりゃそうだよねおお RPG 撃ってきてるちょっと待ったこれはどうすりゃいいんだどっかで何かに飛び移らなければならないのでしょうがくそ説明不足 急いで走り抜けてちょっとまた踏み外した <laughs> 難しい難しいこれなかなか難しいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいこうかどんだけ超人ですかこいつは あああああもう全然ライズが何言ってるのか全然読めないですねこれ 嘘だろちょっと待ってくれちょっと待ってくれそんなそんなね曲芸師じゃないんだあよかったここからでこんなこれ